Apa tak payah lah pergi cucuk botok Tak payah dah Apa pakai ni je Assalamualaikum and welcome back to my channel Hi, I am Nana Rizal Sorry, someone is knocking Upstairs I don't know which house Kalau dengar bunyi bising tu Minta maaf lah ya Untuk video hari ni Aku nak review new product From Four color It's been a while Okay, aku review product Four color And aku berhenti agak jarak tu banyak bulan jugalah kan Dulu macam channel aku ni Naik sebab aku banyak review produk-produk For Colors, The Genius And now I am back This is the product Ini adalah lip gloss Oh, Mm-mm. Okay, lip gloss ni lain daripada yang lain sebab dia ada plumping effect. Okay, masuk plumping effect ni, hampa pakai, hampa akan rasa tingling tau. Macam rasa, macam hampa baru lepas gosok gigi tu. Rasa kebah-kebah mulut tu. Ha. Okay, tujuan dia buat tingling effect tu adalah untuk buatkan bibir kita bengkak sebenarnya. Macam, kalau tips untuk kita nak, nak bagi bibir nampak macam Ha macam tu kan. Lepas tu adalah macam-macam tips kita kena bagi bibi kita kebah so that dia akan nampak lagi plumping. Ha. Tapi tapi adakah dia dapat membuatkan bibi kita seperti disengat tebuan? Ha kita kena try dulu Okay, so I bought two coat Dia ada macam-macam coat And aku rasa macam tak beli semua Tapi, better try dua dulu lah kan So, the product's name is Plumax High Shine Lip Glow Aku beli dua Satu uh, yang crystal Okay, yang ni yang clear punya And satu lagi ada warna So, I bought two lip glosses Okay Look at the packaging Hello kakak Look at the front packaging cantik gila okay Okay this is uh, Kod 01 crystal Okay Yang ni kod 04 Happy Ride Okay, aku nak try dulu warna merah ni Dalam ni um, tak ada glitter okay. Yang dah Kylie Jenner ke belum? Tapi bibir aku ada rasa ah, Ada rasa macam baru lepas makan singgam singgam, ha, Chewing gum Chewing gum ha. Macam tu dia rasa berangin sikit Nampak macam bibir aku like Macam Kylie Jenner kan Aku suka dia punya shade Dia macam nampak uh, our lip colour sebenarnya cantik eh So untuk shade crystal, aku akan pakai lipstick half of my lips And then kita akan tengok perbezaan antara uh, lip gloss yang ada lipstick dengan tak ada lipstick Okay? Okay, ni aku dah pakai lipstick half of my lips So now we're gonna apply the uh, full color crystal lipstick ni memang see ada stain sikit First, I'm gonna apply to dekat sini. yang ada lipstick Yang sini memang tak ada lipstick Just nak perasan kata, Kalau hampa nak buat macam fresh look uh, Ataupun uh, skin uh, No makeup Makeup look ha, Hampa boleh lah guna lip Nampak tak? Dia nampak macam lagi natural Okay Dan texture dia um, Macam tak melekit Dia melekit tau Tapi dia tak Faham tak? Dia melekit yang sedap Baik Dia <laughs> Macam nak cakap dia rasa gloss and dia tak rasa macam menggelikan. Faham tak? Faham tak? For me, this lip gloss is really really worth it dengan harga dengan murah dengan dia punya quality and the best thing is dia punya uh, period after opening 24 months maksudnya benda ni tahan 2 tahun okay so apa pilih beli okay aku dah buat review pilih beli weh sangat-sangat cantik I hope you guys enjoy this video um, sekejap Thank you so much for watching Kalau boleh subscribe, please subscribe sekarang And see you guys in the next one Ta-da! Bye! Take care!